看那个祭司在跑。 叫自愈了。 祭司打洞过来的，我这石桥上。 没球的前锋怎么救人？ 在二号站上面，我刚才看见了，估计打洞去终点了。 又跑不到起点那么远，他就在帐篷里面。 哎呦，放出来他就拿一刀了呀，兄弟！ <laughs> 我就是宁愿插刀，我也不想被中。 下次应该是没球了。 这个丝撑不着啊。 积还差一点。这个跳 VIP 里面去实是几个意思？ 双刀啊！ 你个，我直接包了得了，不挂 V.P i 了。你不信，你不过来救。 真就不摸人也不救啊！真是，两个人全死了。 牛逼，这抽一点还能说什么呢？ 刀，nice。 干嘛呀！我的天，疯狗一样撞我。 直接开球就把他卖了，真是！早知道吐他一口，把他放走了。 前锋就，不过那边我不是插了个眼吗？他顶了个眼修啊。 中午，居然还要刷一分！哎，拿了个两百，壮音监管者。 我以为就将近二三十个吧，把情愿证给刷刷刷的一样。这人不走位的。 对了，还有一个问题，你们平时没事不要去私聊，呃，OP 啊，直接来找我就完事儿。那个管理员是跟我一起合作的，有问题找我。 行。 打完我上服务器看一下吧， <laughs> 看，只是测试版，主城还有好多东西没做好，也不要太激动。不够招人，那我也没办法。 那就排队进吧，等着排队吧，先到先得，测试版而已。 别人都放弃了，过来过来，懂事一点，对，这对怪对了，过来过来过来，还在耍。 杀一点。这边应该是有人的，看见他了，运气不错啊！你开局就碰到一个先知。 来放板，这样一来就省闪现。如果我跟在他屁股后面的话，他肯定要翻窗加速转点，跑到前面好一点。真就不救哎。 搞事情！要不是这先知二挂，就换人抓了。 还是佣兵就，要么就卖了。 算账了，要么拦住佣兵，要么就针对死磁铁，没传送，至少有四个护臂，还编一下词。 个五人，这车也是真的敢开。 应该挂佣兵了，因为佣兵起来的快，把佣兵往那边一挂，再去针对，要好一点。不过他没护臂了。 杰克好容易皮呢，不敲章，强势不追，特别是这种还进大船的，应该是小木屋乌鸦飞了，那脚印应该是他的了。 全职。 你就不撞啊？ 黄毛女双十一那边修的，是直接修完两台了，很快。没人修小木屋吗？有人修了。 当时就， <laughs> 哎，这都放不了吗？我傻了。 还挺好打的，带插眼，因为打到后期，真是前锋在这里。 坑点，这估计是月亮河里面最差的一个了。 我两个乌人基本上是炸了呀！可以说这个金山白给了。 누가 제 보정이야? 疯狂白给啊！ 都怂，板子全给你下了。哎，他是怎么摸？哦，那个黑妹摸的。 我说奇了个怪了，我就说帐篷有人修机子，怎么他还能起来？看错了。 有困兽之斗，还怕你求不成？进行撞。